जी दोस्तों तो आज है जी 14 फरवरी मैं हूँ इस टाइम पे किंग्स ब्रिज न्यूयॉर्क में तो ये आज वैलेंटाइन डे मना रहे हैं यहाँ पे लोग मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे कैसे वैलेंटाइन डे मनाते हैं तो देखते हैं हम लोग ये जी वैलेंटाइन डे स्टार्ट है आज तो यहाँ पे फूल सारे बिक रहे हैं फूल और गिफ्ट अभी लोगों का रश लग गया अंदर फ्रेश करने के लिए अभी शावर दिया जा रहा है फिफ्टीन ओह दैट्स गुड ये जी जगह जहाँ जगह जहाँ ये गिफ्ट छोटे छोटे गिफ्ट हैं यहाँ पे भी ये लेडी को बड़ा अच्छा लगा है दे रही है मामे हाउ मच इज है हाउ मच डीएस ओके ये जी दस डॉलर का दे रही है ये जी अभी ये e जी अभी इसको मैंने पूछा है सोलह डॉलर का इसने भी लिया काफ़ी अच्छा गिफ्ट मैं आपसे ये भी शेयर करूँ हाउ मच इज मामी पाए ये जी e पाँच डॉलर का है तो ये हाय Yeah, All right, thank you, mommy. Bye. Okay. ये जी एक और स्टॉल्स लगा हुआ है फूलों का ये बीस डॉलर का है बीस डॉलर का Gracias. ये जी एक और और स्टॉल पे जा रहा हूँ मैं देखें आज कितने अच्छे स्टॉल्स लगाए हैं लोगों ने वो जी फूलों के स्टॉल थे ये फ्रूट्स के स्टॉल हैं Thank <laughs> you. ये जी बच्चे ने टेन डॉलर का बाय किया है टेन डॉलर राइट